don't. Oh. so shi zai ta bibiya da nai da kun kalaman kiza da ambato Tabbata lallai ƙauna ce, shi kwanashin so san bai fit da turo sai an dace, ni kwa